Afrida uh, Saradam uh, abadde uh, musaala wano okuzibwa obujja um, of course n'ebirala nateere byonna kuno olwaleero twagala okwebaza katonda atukoze obulungi atusobosezza atuusiza natera wano amucagana gonnaku olwaleero nze jagenda semakula zikusooka raj ambassador uh, omwanjuzeera omutestesi wa programu yaffe eno eya uh, jagenda ku agenda mchezo hakuna chisanja agenda 2026 onako friday ah, mstudio um, siwanuku kuna futamani mirundi <clears throat> mikwano je uh, eh, walobe nsanze ku uh, eh, petrol station uh, this morning um, uh, petrol station uh, bajita um, uh, starbex hey, starbex mbadao nkendo kufuna kumuka mpira jemoloka E, nganju mkuku na vuu e, kakati mkuku na vuu of course ngenda mbagambira e, mbategeza mwe bali kwanti kumguru kwe mriwe sanzao waza pastor frida nga mbateezera balina mukukunavu bwetyo no <clears throat> atuwuliriza um, ali gyoli twagala okusima twagala okweyanza era nga tugaa ntiwebalekwa ntinatera ku mukutu kwoli Um, nga sinatandika byanaku olwaleero kitalo nyonyini ddala olunaku olwegunadano enjogera ku mukwano gwange eryadda afoma mm, deo um, njagala nokutegeeza abantu nti esther mjomba ononna nga ye headmistress wa naboa e, eh, parent school wali ebudaka Uh, of course um ategeza mikwano je ategeza mikwano je enti yafiridwa mama e mama robina namseto yo kutogera ko abasumesa mwinam abenda munsi abantu benda karoke abembali mikwano je basumesa nabo kuzika kwa nako lwalero okuzika e, eh, kwa mchala robina namseta um eliada e, kwa nako lwalero enakaroke ku saa zigenda kwera 5 saa 5 ezokumacha e, kuzika kwa saa 5 ezokumacha ono no Esther Mjoba mkwano gwange e, bwe of course byampulide nga njogera ku e, ku, ku a, eh, mama e, Robin na namsete ya food day nanga ti eh hey, uyo no gwe kwa chimanyi ti mama wange e, me Esther Mjoba tukusaside na yino baka bwo butu seri abantu a, ah, mikwano Mjoba somesa bano bokola na bobo somesa na wapi munna munsi abe nakaloke abe mbale abe mm, kamonkoli ah, ne tundu bila gudaka nokwazam anti mama wali adagena kuzikiwa olunaku olwaleero ku ssaawa zigenda kubeera taanu uh, wali enakaloke eh, tubalamusiza uh, mwebale uh, kuba nti ku mukulu nateeka omuli banaffe mwena abulungi abatuliza omukugulakutamala emirundi gwe tubeera naye mu lunaku olwa friday ngaenkola yaffe bwebeera eh, nina abemikwano gyo ba boda boda ba, ba eh. staging wali ku eh, Kingdom Kampala eh, eh baina stage yao ku Kingdom Kampala eh, eh, wansi wa Uganda Broadcasting Corporation yao kuna 11 mm. uh, ah, wangendi mkuku na vue eh, mkuku na vue so mkuku na vue awe the studios mwoli uh, uh, ah, baku sima bana mikwano jange <coughs> buli olucha eh, ah. <coughs> oche basinga okukola of course kwe kutuwuliriza nawulidde meeting yeah. mbalabanga bateesa Eh, nabo mikwano gyokwanze mbadde njogera kuba nabakwagaliyomwa byange naye mwana wange wakyalimu nabagamba mbutebiri eyo fiction nayemubantu eh, nawulidde kuba tebakikkiriza hmm. tisamulekane kapu yali from mond up to friday ate ebimumbirekayo ensi eh. teyinza kukkiriza nti omusajja kkwata tekinologi nakkwatano nakkwatano nakkwatawa zisiina wesiulyano ngaayogera okugjako president yagenze mbibya yagenze mm. baga ina emirundi alimba mirundi muntu wa bobi wayne kubanga ye ayambala ati enkufiira ya museveni nayambala tisati ya museveni mm. natekuwamiriza ne polisi mu motoka mm. usi nagipakinga saidi nanyumya n'abantu eye tebajokya ababobi wayne balina kwokya z'abantu anti ezaabwe zitambula Olo mtu kaya kumenti itambula nga vahisha angalanyi. Bebali mbukule mbese? Eha, anti befujo. Hela <laughs> directive singo kujibaso kuku wanti mtu kapa zigali. Eya nge itambula. Kadi, kadi, balo zanto. Olina hama kanti nende. Well, newe wanga balo zanto wakira bubwe. Bubwe ni akaja. Mm. Nene wichibate hmm. kubesi yenani yeye itambule. Mm. Why? Mugovernment mubera mu. Aba wagezi. Bafulatalas. Mm. bakajajata <clears throat> mubera munakutiita voice of reason mm. oba voice of wisdom mm. kwetunuulira abo bebayita barebo mps lwaki buli kalulu bakomawo mubateka munakyusa ne consumensi nakuba omulala gyagenze bali ku bantu mm. abantu tebafaayo oba oli mu gavumenti oba toli mu gavumenti naye oba ogerera mm-hmm. oba ogerera kubanze kakati mu uganda nkimanyi temuli mu opposition bali bonna eh, entalo zonna ziva mu lubiri mu state house abatabula museveni bantu be bafamireyi era mu meeting eyokubiri omusajja n'abagonga ntiwaye mirundi amatiziza president tiye tifa ab'omu nyumba fe tonone fe tutabudde eggwanga musajja namugaa nti olowooza alimba kino simu mukikola kino simu hmm. mukikola hmm. kino simu mukikola abava mu lubiri tewaliwo nonsonga gyebatatabula ensonga zonna eziriwa nabatabula bava mu lubiri kubanga hmm. bali ku busika fe ekyo tukimanyi e, ekyobusika kiriggwaddi anti anti kakati kyeyonga ekituufu omukulembeze yenna bwakula gwena omwongerayo emyaka kumi agenda kweyibulanga musota kakati nje mbagamba na wandi kakatapu kanginti akazu akazu akazu politics eh, yes mm. the politics how it runs nations bonna umukulembeze bwakula bibifanana abomu nyumba bivono nubusika abomu nyumba mm. tekakati nga bano bwobatunulira babbi buli kasente bakagala bo bakola conclusion tibumbe na uganda agulwa tekakati basanyufu nyo mm. ababubi waini babaguze bati ogula ababubi waini nze nkusekerera busekerezi wani bwewagula bakusasira bakulyambaki the man continued moving kubanga lwa bakifunamu sente wa museven this is not an opposition group anti bakusasira babagulambo ku diffusing nga bakolayo ki bakolaki era nzinaga nti muvume mukoleki abaleese bubweni bamunyumba era yabakozesa handwritten apologies for bringing bobi wine nebazikola ti bobi wine twamuleeta tutabula opposition tugitememu bobi wine nga siwa people power ha, ah, ah, ha omupiira paso yakolera obubi bobi wine yabakola ebintu bisatu one yagana okuyingira mu dipi bamuwambireyo nga tebasobola kukozesa mmawo mmawo bamukozesa ku mukalulu nebamumwawo nebamusuubiza gundi 5 billion bamuwako 3.5 yaliwakwebaka bwebasi kati agenda mukalulu bamutega emotoka mawo tebamutega emotoka mukalulu mawo ajja adukanga nti wa abasajja bansobiza kukasente nti nengesimu bagijeko nekanyiyamba bwe bamukola nemugaa nti gwe bwemba nakuguza obutanteeba noleeta amakono nkusasula kanyiyamba ekyamunyiza ki guli omulimu gwesisiriza ah, anti yasala omusango gwekifuula nenge nti ono ayina obuyigizi nga tabuyina ngaayagala mulimukayamba agenda okuwulira nga ntenda gututte egonda egonda eh, nani ogubagwegonda <laughs> ngabaneshimu bagijeko nemo bamugiraga eshimu <laughs> kanyayihamba ekimunyiiza bulijjo kanyayihamba yakola constitution ya uganda kituufu nagamba nti this have read all the constitution in except that of north korea and it is because mm. is the e- native e, language eri mu lukorea ours is the finest yagenda ba president namugamba nti mu constitution nkuteeramu ki nti tewali you what you do make a flexible constitution kanyimba kanyayamba na mzeba ni msajja mkesi umenyeti kanyayamba hapa kumbuka nti nti ramu chino tiyari chitademu mm. na kuka nti nalino utafiri yari tekede chaya gara nalino utafiri nga minister of justice mm. ni mbuka amba umanyi mwine misango minji nyeji hapa siramu hapa siramu mbaluni lava la muza hapa hapa yani mekufana na nanti nukuhiganya busiramu kuhiganya busiramu oh you have a good idea na kupira gundi e yari chui principal judge Eh, ah, eh, bamwine ah, ah. hmm. buli eyasookawo nogundi ani yaliwo eh. yawandika <coughs> busima ibulaka mamba yali poet nga muzabuzanyiramu yatulanga mu ntebe neyenyola hmm. namugaa nti manye abasajja bakutafire bali hambo have a problem for the muslims tumwapointi naleta amanya nakambota fire nti okuva lwomubuulidde ensonga tajja kuyisamu neeri ayakalikisibwa mukisigazi uh, uh, era teyateekamu n'ogwo eh, oli yamutega yamutegeeriyo mm. yamutegeeriyo lekewu ne mugakasi mm. toyogedde papas nti mwagala kubona kizibu kyakye ogola tajja kubawa era yava kubanga kati umubuli the why ugole tibagala problems ah, zero vingi anti nkugambie nti si opposition ye rwana opposition si ye rwana abalwana bava mu lubiri kubanga ki soundinga bulungi e. nti abasiramu mfe kyo koza nti baba yinga e. Eh. baba teka mu eh, siramu e, kati yadde yadde yadde yeri munda mu banne ne bamuganda ya ah, otafiri chali so otafiri se bamwagala mwesi seba mwagala era bali babayiwa kwa sende unogundi yeru kutana ayeba amu kuba kubanga abanyanko libalinga bayindi omuyindi kasabali kukwata ni bakuba mukomera respect ye against these are the westerners they have known they have the power how can you go to prison ni bakutwale ichitali lukutani uluwa ingile ichitali ya luya gwe mkaluru gwe tu ina respect asule ichitali na kutani gwe tu ina respect gwewedde omunyankola ekyomukola kasi omukuba mukkomera awedde gwe forces zonna nezikuvaamu gwe kati bakuvuddemu ne katonda bwakuvuddemu omuyindi will bribe you not to enter prison ah, aba takyalina kitiibwa mu bantu omuyindi so kanyihamba eh. um, eh, um, olwobutafuna mulimu gwe yayagala eh, ne constitution nemukuba mwetemwana bakanyihamba kenyamba yasooka kubeera minisa wa kamasi baba mubwato nejje nabalamuzi ne bagando iyo bavuma nti mwenna temwasoma mwasomera nsamizi temuyina magezi nti you cannot hand okesi tiroza yakatani kubavuma avudiranga avuma eh, eh, kenyamba yalina omukazi omuzungu kayamba nibegata nomusajja nga muyita gandesa gandesa yeyatwala ebizimbe mu kampala for you you don't know these people me i know them ndikanyamba was very arrogant kanyamba at one time yalinga de facto number two especially during the constitution making process nga bwamaanyi nnyo gundi eyokubiri nti era waliwo meeting naye kirungi president obumumbumuweereza uli yagambye yenanyini nrm ayagala obwa minisita bana e, e, nrm e, si kyo ekibiina kyebaita mas partyyakinoonyezakikolera ideology yakifuga yakolaki ayagala obwaabaminisita ah, bana ayagala obwa principal private secretary ayagala ekyanakyobe ayina okuteekamu abantbaminisita eh, bana abaagala yagaye nti agerikali kyatondeetera eyo sale yagisosonkola dda eyo temumpa njagala bana abantu kwa imidi tayagala aa ah, ah, yagala imidi pitu pitu hundi yagala nzipa sempi jamba sasira no malo kumkuwa kumbuna simanyi natundo kuyano batali yomu ngobe mwenesure bajituwale nimekulia kusente za nzikenge nchango mau nzimbe yu unye elanza katunda yampa mbakupa mkazi nanyini NRS mbakupa mkazi sali fumbidu uyo uyo uyo muulile uyo muulile nanyini NRS now if this man is a uh, Actually, I don't know who's turning the guns against me. Uh, because previously they were, uh, on social media, they were claiming that uh, there is somebody called Mohozi. And it's very so. Uh, the people behind these drones. Uh, but currently, there's somebody, there is a lady, I, I don't know where she comes from, but uh, she got the pictures mentioning them by name uh, in, a mockery, which they call the prayer that they are praying for me. Yes, uh, Nakabirwa, uh, praying for Mama Janet and several other people that we should die really. We should burn and be crushed like, like the ash. And it really became a very painful thing. I don't know how best to deal with such a situation. because I feel I should have to find out the people behind this medicine. Because currently, you, you cannot you, you cannot misunderstand somebody like that and expect to walk away from scot-free. Because that is not my culture. That is not my way of organizing. I don't come to Joker and put some medicine. Motoyo Mudu. Murugu Muduka. 52 years. I can still organize. Eh, and make it. Oh, oh, oh, Ganon Garage. After yeah. 20 years, at around 72, I still can become a president of this republic. But if some people are just well, talking about the Russian's part of it, well, Actually, I'm one of the people who has been inspired by me, has been angered by myself, forgetting about people who have totally dived in politics. I refuse to dive directly in politics. I said, now, the first channel I need to, to tune very well. It's the financial channel. We need the finances to uprise and then the, we get to the farthest. But now things are tending to, to, to, to turn all around. Professor don't know where what yeah, exactly to do because the rumor is spreading very fast. On top of yeah. the cases that we have, when someone says that the malicious people, what do they still say? All the people who are being captured, the, the, the, to that some of their organs, what if they take them for, for medical checkups and um, medical testing? Um, and the sex of the right really happened. <laughs> Atuliza ali jori yonam, eh, jagenda kwa agenda mcheza kuna chisanja, agenda 2026 Mwenga mjo ugaba andu, mutayakala marisi Fetuwa galaba teyo mtu, wop, wop, umulala Ulabe jogo liyaba sajao, obufuko obu walabe pati ya jino nyeza sende pati yeye agala ba minister bana abachi na chinajani haba amanyi mm. hili saaja agala aga miso ya health yes eh, bade amanyi um covid 1 uh -huh. mm. anti eh, eh, ya nunya sende okay ya, ya nunya sende eh, ya wali ya kubili minister jaya agala eh, minister jaya agala ya mm. tulete eya nankabirwa eh. ya ah, nankabirwa wamanyi ate nankabirwa nalinaye nankabirwa about nankabirwa nankabirwa yasomaki kandi yasomaki hmm? nankabirwa yasomaki eh. yasomaki conflict resolution bali bamuyiseeka esudan obekyebwa atabaganya amaka kati bagenda nebamwonoona nankabirwa yajja mwana muto nabeera musiina akola ati nebamwonoona fa mu baganda bakugamba nti gundi bwalifa gotayagala okuwata akasimu nodde mabega woluje nolima tolima mu lujja toyinza kujja mu palamenti oga nti kabineti yasazeewo tuwagira olanyi gwe kabine guli muzimu wafa kuba wagwa kati emizimu gituli kitya kabineti ijja kuba ndala yabantu abiri mu house wanti lwaki resolution ya kabineti kumulundi guno eyo eh, gwo jogera eh. nga nga kabineti eh. resolution ze singa naba koba yazogera baku baku kazi gwe kuno kazi gwe kaka ne bikoyi baku tira omwalo wa silipa yakuba aluganse ye yakubya obujozi bo ina samu samu nanga bidwa alimekwe pankira ku bantu ina samu samu nyizo mbaka tambina duka ngakola chi nisho kubana nkabili wakatambira ndo you see <laughs> nse chobala baati otisa tisa chobala nwana na abantu ba mm. abana baina magezi mutwe mwenye nuhu kumanya mm. titata wafe mluwada ali mnyumba ba mamba ba mnyumba mulimu mluwada temuza njira waka kuhuganira temu kubakapira kubati situation yitulimu bajimanyi ti Biden ya kubidowe Dubai na gamba bachaina nagamba ba South Africa ti ebintu ebyo ebiriyo ebyabali mu gavumenti asai polices deportation orders mubikwate tebatundako neki e, ebyaba na uganda eh. e, fabanauganda balina ebintu edubai bagenda bikwatirayo eh, yakubidde ne kabaka wa dubai nakubira wa china eyo na philipines manirawa south africa ate lamafosa nazina amazina agatta omuntu ye yagambye agenda nakuoganize nga meeting yabawekeza ereza abali ebweru nga mushtype abakozeseki kakati balina omusango ramafosa asanyuka lwaki gwakugambye omusango omunene ensi ene kenya ensi ekulira kuginewaayo nti by the time museveni came here kenya yali emaze okukola factories papasire fa uganda ekisuumu hmm. nga bwolaba alina omugaati ava kenya alina omu ava kenya abanyi bomwenga kuismas beya bamwita white cap ava kenya what did we have here purposely for chisumu chisumu was constructed purposely for uganda mm. so if you go back to the tamwel habyarimana yakoleye enguudo zina life span ya 50 years habyarimana tumupanka kuye infrastructure bwovanga ekagitumba okuyingira e- kigali ngobanga agenda mu europe genda ekyanika nga obanga agenda mu europe why habyarimana took advantage of the confusion in the congo and uganda hmm. lwaki bano bebakwata emwanyi zamasaka cooperative union bazitondase rwanda engudo zalinkole ah, rwanda yalina kwota yemwanyi ninga emwanyi ziziruddawo kenya ngaina kwota ezamini bazisibye so every country depends on another that's why so kakati abatu biene batu aleri batu firiza yaa tebama nye mbele jivalimu yeo get bintu ya aloganse bingi nyo professor muleba amugamba get out of my office you are so arrogant like this professor niya nyiga ya mufurumiza ya mganti i pray for you go get out of my office because you have not professor nebi mutani you are so arrogant ejjo guli kugwe mutu muvubuka gwe tolina gwojja kutta wano ojja kuttayo omuntu omu tolitegeera nti ensi yakukyawo tutudde kucupa tutudde ku eh. cupa oba faya burigedi sesobola kuzikiza katale nzikize faamu yente ngente masavu tiba <laughs> kyebuuza abantu anyabye ennyanja egimalawo nodira enene nogitwala namudyakalaatendi kati gundi yadde akomyewo oyo lwamiramu nti kalusu yazi nti eki ekyo kirwala kalusu buli kaseera zalwala covidi nawikirengaeratolono omukazi womukibuga hmm. nze mbagamba nti bobi wine is an eching opponent an eching opponent takes advantage of you mukwagala okunonya sente bobi wine has managed to reach where he is omuzanyi yenna omulungi kasaalinyingira penetaria use different tactics umukazi gobadoita malaya kasafuka co-wife then you take a different kati oyo mujja olwana naye nga mujjawo oba azadde omwana kati mutegeere nti sitasa ekoze eki ekyuse the tactics you, you use okumulwanyisa cm for you bobi wine has destroyed all the institutions kyeregala ere kyeregala kifunye bobi wine oba yazi reform aba abamuleta kibali bali a a yabaddukako mm. ye bobi wine chokuta instructions eh, abadaja banga kakati mm. tugeze we are arguing nti egundi nti emotoka ya bullet proof basi ya bullet proof mm. does it take a time to ask nga tusobole n'okugamba tiwaliwo emotoka ezazze mu ggwanga interpret ugambye tunonyereze motoka ezo motoka zonna tuzi empawundi nga mumagala ginawa nayenga fe tunonyamu eki toprove is it bullet proof or not for a month you have failed to do this why kubanga mulimu forces era abagireta bona abagoberera bawa why weyinza okugamba nti mukibuga nga kino ekyaffe ekigenda okubeeramu violence naki bazimba petrostation ezo tuina capacity ngo bajikolezeza uh, do we have sharp shooters who are protecting these uh, fuel bond chine bagamba tine riot ya sisite agakane new ndi chibuka chigenda kubera riot ya bagenda mm. kulwanira mu na direct zimbe cheche na nye parliament APS building na chijja mu munda birwa mu nachifula kungulira this is when we marry the of buses it can't happen naye tebazikubako kuba gurupu era yali mu gavumenti ngaenoonya sente mm. kakati ono omukazi atabula bakayongo mm. time fenze mmanyi why do they want owino bajukuza abasouth africa oyo omwana tumwebaze nemusite ne yanekyeyalekawano museveni yejjusanga ye, ye bwabanga atudde yejjusanga akavubuka ako kabi nnyo ate bakatenda tikekabazi ka sente nga balaziruwa ee okubala kutia nana kukaba kambu kambu ba okwala ni mungu ba mkabine ndi sinize mba yambi okula chino na chino na chino siti izo siti zimula sinize njambi bani ukuzifula siti ukuzifula siti zi siku teka nti bizimbi vya fabigira ya jau nyolumu ayina kana akatali kaya kaya kula wano bili yoni chikumu china ana kana akawano aka usafi professor ya gamenti obanga mwe aloga nsa yamwe temutekera problemu kimu aye baga nti european union yeji wa sente abambafeko bana basajja batuvunaagenda bawa sente professor namuga nti get out of my office i pray for you because you don't realize the problem jetulimu kakati mukampala mwimuli ayagambye professor namulabye nga agamba hmm. tibanange ne cooling system ya yingini eremererwa mba kuulinze naye munnemi am not part of your group eba sente buliwamu mirundi mulumba wabwerere mirundi tayina ekintu kikyamu kyagamba president kyemumugamba nti oli amopinanaizinga ebintu byonna byebabikola tekakati kyebategamba kati ono omukazi kisaka anoonyakyemuowino because there are two issues in Owino. One, the Owino people ba kayongo ba kuata sente zangu etaka eriabu ne bali singa mu banka to buy Owino ne ba mu baguza. Billion inyo ze bajando za DFC yo. Kakati bagala billion inga chikumi. Kati kisaka cha ya. Billion, billion bagala, bagala trillion. Kati ye kisaka. Abazanyira kubana Uganda. 1.4 trillion. As, as compensation for government. Ka, as a mafia agent that woman nze nalinga nti abalina emitwe eminene baba bagezi I'm disappointed. With who? What woman can government? Nali mani, Timukama Bakolere, Birunji Baba Baneda, Asi Mamiti Mamunda, Ganakola, Tomania. What's your name? What is going on? Timukama Yagala, Boabafu, Kenyoni, Neda Mati. Ah. ah mukama eh, gwankole gamba nali omanyi nti abalina emitwe eminene eh, oh, olingaoli omukyala istambonya ayimba eh, becausenti mukama bakuleba banthere are two issues hmm. which are completely di fundamentally different there we know people bought land if you renegate nga tokyagala ditunda be prepared to return their money and interest you see tetukyatunze era gavumenti egenda kusasula kakati mubamanyi ti president agenda kuteekayo simanyi emyonga kasolo bakuba mukube sente gyebazijja mumanyiyo miliyoni ebikumi bitaano nga nabakukubidde wano badduka nakubira kyemani wefe kisekulo yawa omwana nga omulimu agerikali kyofiisa nemuga kisekulo miliyoni ezo zebakuleetedde nesatu eziri ku simu yotogula simu nebona okula esimu nkukwata nemugawa nze nga tiwampadde ku mbuzi wagabye embuzi netuleya amajinaki nze nga tiwampaddeko akasajja tekalina biteega akasajja tekalina mayembi akasajja katulaba katya mwemumpayo abafungule bajeemu empale okubajjamu empale nga tebayina nimugaka nti basitire eno mwanda weya nga tebayina nimugaka kati kakkana tegeera nti nkukola ki tekinologia munyinaakukwata naye nga kasolo baakuba mukube kakati baagala emyonga bagenda okukirininga abantu bano muwino bonna leadership nakasero wa bateekemu abaabwe sente bazibbe nabagaa nti muwino president yalagira emiliyoni ebi mm. nebabakwata oyo muvuka ekisanja nebaswala mu central bank wano kugundi enerimain nibaseka ku akaunti yaabwe deikiremu that tebaziwa bakayongo baziwa oyo omukyalo omwero owabakivumbi Mm. ye muntu wabwe mm, kakati mm. najja mbu oyo mukazi omweru nti najja ewange timanyi bavudde mu state house nebanteekaku gani point nebanzayo omusente ne banka nebanzibako emiliyoni kikumi muatano eziri ku akawunti why are we not hearing this story that money intended for wino people through the faction they, they support was stolen who knew in the state house that the money had reached that bank bebazejirayo yakuga nti yanonyeze nali omusente hmm. bebazejirayo ekyo tebakyogerako mm. tu bwogamba kayongo nti kayongo bamukoye kubanga nze mbewuunya all of these leaders bali be nrm nrm is very unique nti olwokuba okuba nabona kwasinga nnyo mu kibuga tunyuka esaawa mukaaga bayingidde bayingidde abantu ba uganda bayaniriza museveni mu capital it is only in uganda where a, a ruling party anti gulo ni yoyo fulanga tumwebaza nono mune vivajuzi nseno nukali wa kentu bulinga buna neba jakunyeza kamba kabe kwa kwa kwa kwa mtu mula nabuja kuduka budusi anti lwa kwa labati ya lwa bali cha mkampala do you know nti olo kansalas bali benale about do you know about kampala mm. by the time mtu fulanga tumwebaza kwa mtu kampala Hey, abali mukansu. Do you eh, know? Ndiri kwa gwe janga independent. Mm. do you know that lukwaga hati no money nambo ze namuleta pabuza avaz avava emukono bagent do you know that lukwaga yalita ina abakuma polo in one thousand polling stations sema timba yes mm. sema timba angateba mwaka lanti wa ambabaz abo benyini habe nari hey, ambabaz na chucha wata wanyini faction ya ababi yabo mm. bacho kunyeso kukomono baka tayari se ba ba aliraba ku TV kwa bwe bwana aliyingira kongo ateko ngo tibugenda kuyingira yo nete egenda kuyiwao era ndina bagambi temwete mutegera they have increased money for refugees because they expect an influx of refugees from congo to come to uganda the sudanese government has also been given more money ye katum to organize a buffer zone they are expecting refugees from uganda a, eh, a eh, eh, south sudan yeah. naye ali wano ajoga ajoga nsi mukali kyeyange tekkiriza eyaffe ekkiriza tujoge eh. wasa muwala wa saabalabirizi gwofuga ekkanisa ekisigo katukyogerereko temwijja kutabangula ggwanga lino anti tebalina gye bagenda kuddukira baagala kutabangula ggwanga anti tebategeera situation profesa kyabagamba tekakati nkugamba nti kampala oyo omwana yamutabangula ne musisi omwana oyo yalisa najja mu kibuga besi je yatuwanguza obulwe 10 nyemu ebi musibwa je ne batuwanguza obulwe 2017 semenye kati musebene bwe yafunye rafebo kubanga kampala bwamwa baba lonzi chikumu atano inafuka tikamba buli kampala is the strongest is the stronghold of NRM ngo umulezo yotana chijam nubwa naba bibano okujua kubba kampala mm, kubanga kubantu chikumi mwa atano wabalonza abali mu kampala nofuna kata mitwala atano go imagine ono omuwala simanyi malende yafuna obulo emitwalo makumi asatu eh, naye ngaakiikirira ki obulo makumi asatu omanye disitulikiti